شكرا لمشاهدتك بانوراما سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالفيديو وتعليقك عليه أهلا بكم لا تمر أي مناسبة تاريخية إلا وتسترجع معها صور الموت والمعاناة التي تكبدها الشعب الجزائري على مدار أزيد من قرن صور خلفها المستعمر لتكون شهادة ضد الجرائم والمجازر التي شنت ضد الشعب بتوجيه من القادة العسكريين أو من صانعي القرار في فرنسا ومن أجل تجريم جنرالات الاستعمار لابد أن نبين بوضوح بشاعة الأفعال الإجرامية التي قاموا بها أنا شفت العباد يمشي والنار تاكل فيه وما تقدرش تمسوه يمشي يمشي حتى ي... حتى يطبق حتى ينحرق حتى يولي فحم هكذا أه، كثير من الدشرات اللي يحرقوهم بالنابالم Ils nous ont expulsés de la maison. Ils sont très soucieux, les Algériens, de leur indépendance et de leur fierté nationale. On nous a menti, on nous a méprisés. الجزائريين نعتقد باللي ابدا باش يسامحوا فرنسا على الجرائم تاعها تحتفظ ذاكرة الجزائريين بجريمة مروعة في حق الإنسانية لا تزال آثارها حية في أجساد ونفوس ضحايا التفجيرات النووية في صحراء الجزائر والتي تحرص فرنسا جاهدة على إبقائها طي الكتمان تجنبا لمسؤولية إبادة سكان عزل دفعت بهم إلى الموت أو العيش بتشوهات دائمة يتواصل إنكار فرنسا لهذه الإبادة التي تستمر آثارها بعد مرور ما يفوق الستة عقود على اقترافها لها حيث دفع سكان الصحراء الجزائرية ثمن طموح فرنسا المحموم لولوج النادي النووي بتحويلها سكان المنطقة إلى فئران تجارب في جريمة وحشية تمت مع سبق الإصرار والترصد خلفت ما يزيد عن 150 ألف ضحية طيلة الفترة الممتدة ما بين 1961 و 1962 ففي صباح الثالث عشر من فيفري 1960 استيقظ سكان منطقة رجان الواقعة بالجنوب الغربي الجزائري على وقع انفجار ضخم جعل من سكان الجزائر حقلا للتجارب النووية وتحويل أكثر من 42 ألف مواطن من رجان ومجاهدين حكم عليهم بالإعدام إلى فئران تجارب للخبراء الإسرائيليين وجنرالات الاستعمار على رأسهم الجنرال دوغول لقد بلغ تكاليف أول قنبلة ذرية فرنسية مليار ومئتين وستين مليون فرنك فرنسي حصلت عليها فرنسا من الأموال الإسرائيلية بعد الاتفاقية المبرمة بين إسرائيل وفرنسا في المجال النووي وفي صبيحة هذا اليوم المشهود تمت عملية التفجير تحت اسم اليربوع الأزرق تيمنا بلون الكيان الصهيوني وأول لون من العلم الفرنسي هذا التفجير الذي سجل بالصوت والصورة بعد الكلمة التي ألقاها دوغول في نقطة التفجير بحاموديا 65 كيلومتر عن مدينة رجان قبل التفجير بساعة واحدة فقط وتم نقل الشريط مباشرة من رجان إلى باريس ليعرض في نشرة الثامنة من نفس اليوم نعم ارتكبت فرنسا جريمتها الشنعاء مع سبق الإصرار ذلك أنها كانت تسعى للالتحاق بالنادي النووي أنذاك بغية إظهار عظمتها للعالم مع مد الكيان الصهيوني بالتسلح النووي سرا بأي ثمن. C'est associé Israël au projet. Les trois partenaires se réunissent pour préparer la campagne. كانت أول قنبلة نووية سطحية بقوة ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان 1945 تلتها قنبلة اليربوع الأبيض ثم اليربوع الأحمر حسب ترتيب الألوان الثلاث للعلم الفرنسي لتختتم التجارب الاستعمارية النووية بمنطقة حمود يرجان بالقنبلة الرابعة والأخيرة التي سميت باليربوع الأخضر وحاولت فرنسا الاستعمارية في البداية التكتم على فظاعة ما قامت به بالترويج لمغالطات مفادها أنها استخدمت قنابل نظيفة محدودة الإشعاع ثم تفجيرها في مناطق غير آهلة غير أن الواقع كان مخالفا لذلك تماما فقد تبين بعد وقت وليس بطويل أن ما اقترفته كان محرقة إنسانية وبيئية بكل المقاييس. Pourquoi nous demande-t-on préparer cette explosion au Sahara plutôt que dans une île lointaine du Pacifique Le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation parce que le site choisi, j'entends encore une fois le polygone de sécurité délimité sur ces 150 kilomètres, parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France. انتهكت فرنسا حرمة صحراء الجزائر ونفذت تجاربها النووية في ثلاث مناطق ما بين سنة 60 و 66 من القرن الماضي ب 57 تفجير بلغت قوتها الإجمالية ب 600 كيلو طن من التي أن تي فعلا لقد نجحت الحكومة الديغولية في تجاربها وهي تدرك حق الإدراك أن سكان منطقة رجان وصحراء الجزائر سيعانون لمدة تزيد عن 24 ألف سنة من وقع الإشعاعات النووية رحلت فرنسا من حمودية ورجان بعد نهاية المهمة في مارس 1964 مخلفة وراءها آلاف الأطنان من النفايات النووية التي أصبحت بعد ذلك في متناول سكان المنطقة. Quand elle a quitté Reagan ou Honecker, elle n'a pris aucune précaution de protection du sol où il y avait de la radioactivité. Elle a, elle a laissé les choses en l'état. Débrouillez-vous, nous on s'en va. On fait un cadeau aux prisonniers. لم يسلم سكان المناطق التي تمت فيها التفجيرات النووية من الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات حسب الإحصائيات المقدمة من قبل المؤسسات الاستشفائية بها والتي تشير إلى إحصاءات أعداد كبيرة من المصابين بهذه الأمراض الخبيثة هو الأمر المستمر إلى غاية الساعة حيث ما زال شبح الإشعاع النووي يخيم على جنوبنا في صمت واستسلام سرطانات سي كل ما نهضروا على ركان نهضروا على الاشعاع نهضروا على السرطان لاحظنا آه، آه، زيادة عدد الحالات من من سنة لغاية سنة ازدياد سجلنا 24 حالة في 2012 2013 سجلنا 30 حالة تاع سرطان موثق documenté prouvé donc كاين ازدياد وتتواصل الجريمة رغم مرور أكثر من خمسين سنة مثل ما حدث لعمار بوجلال بالقاسم من ولاية البرج شرق الجزائر العاصمة الرجل الذي اختطف الإشعاع النووي شبابه بعد استجابته لواجب الخدمة الوطنية سنة 1987 في منطقة عين أكر تحول إلى شخص آخر بعد خمسة أشهر وظهرت عليه أعراض غريبة اكتشف أنها ثمان سرطانات خطيرة أدخلته في أزمة أبدية إلى أن أصبح ينعت بالغول الإشعاع دمر حياته فمن المسؤول إذا؟ عندي أمراض مزمنة قلت لك أمراض سرطان الغدد جميعا وكذلك أمراض القلب والكوليسترول والجليسيريد وهشاشة في العظام والرؤية الضعيفة جدا عين الدوران النمو غير عادي راه عندي جملة مجموعة كبيرة من الأدوية راه الدم تاعي ولا دواء برك وأدوية دونجي خطيرة مش أدوية يعني, يعني تاع فيتامينات إلى أن تعترف فرنسا بجرائمها المخزية يبقى السؤال مطروحا كم من القرى أبادتها؟ كم من الأرواح وأدتها؟ وكم من الأعراض انتهكتها؟ كم من الدماء أرقتها؟ وكم وكم وكم من الأجساد أفنتها؟ المحرقة النووية بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء ألقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد إلى اللقاء